Detak pilu pun jarang. Wah, burung-burung saudian. Bondote ngopen anak bojo niki. Di konco siji Otman ha teko wis. Ora pekoleh, yang songsorane ora tong etok. Mandang labuh ora ketok. Ku mandang wis panen. Wis panen parine. Ngono kebali wis kering. Dan kok. Sore. Ora apa kalangane. Kowe jangan entek. Man, man, kowe teko ning nggon aku yo mandang urip pekletok. ku mentang jadi beras. Beras iji. Didol juga tuku udut. Ah, dan. Kawes mendingan iki lah. Ngomong ke kanca era ana rampung. Sik penting intine tetap semangat uripe. Dari ini pecinta tanah airku nek takon aku tak jawab. Nah, ngono pecinta tanah air. Rame ngomongin dok. Tak ngono ngono. Paranane wae, El, angel. Iki tanah, iki air. Nah, sampean rene kon labuh ngrewangi macul ra teko kon tembok ra teko tak ewangi kluku yo cok jalan ya diler wis diler iya. kluku diler kon di ah, tembok kaya ngene kon <laughs> sombrean ra ngene. Eh, Sing mbok pangan getung udut brengke hasil sombrene iki. Parine wis panen parine. Ora yo luwes. Komandan kon men dusungake. Wah duga pura, lomboke apa boyoke pegel. Ah, diyan takon. Oh, gian takon muni. Gabah wis garing gabah. Wah, mau anu iki buang ge. Ya apa ge? Buang gak gerake. Wong kluku wis wis klewat ning kluku ge. tak tak jo rono jo. Ngeri ngeri ngeri Ayo ayo jiwa. Mau kiri mana? Jemek. Kotor lu. Thank you.